የሰፈር ጨዋታ የሰፈር ጨዋታ በሄሊኮፕተር ልምጣ፣ በባቡር ልምጣ፣ ምንም for me. That is from man, same man to what all sorts of something. And one, two, and as even for that. And you man, that's one, two, do that, one, two, do that is a lot. And lower sham, two, and I share but that. Yes, that is a lot. But finds me. And you for mother is as me. That's what it you and us ተለቃችሁ አይደለም እንቁላል እንደፈራሁት እንደው ወለጃም ጣሉ አዎ እኔ ግን ግራ የሚገባኝ ነገር ወላጅ እንደሌለ ቤተሰብ እንድናደርግ ነው እንደሚያስቡት። አዎ አዎ ሳይክል ደረስክ? አራተኛ አራተኛ ሲ ከበድኮነኛ አባባ አራተኛ ሲ ጥሩ አራትን እኮ ሶስት ጊዜ ብቻ ነው አዎ እንዴ ሶስትን እኮ ሰባት ጊዜ ወርቅ አይደለም እንዴ እኮ በአገልግሎት ያለፍከው? አዎ ሳትወልድ ብላሉ። ደግሞ ንፍጥ ምንድን ነው አንተ? አሬ በቅላል እንዴ? ኧረ እፍበል እፍበል። ይኸውልህ መንገድ ትራንስፖርት ቢያገኝህ በአንተ ንፍጥ ሬጅ ሬንጅ አድርጎ መንገድ ነው የሚሰራብህ። ያስቀብጠዋል። ያኒድ እዳ እኮ ነው። ስትሻገር ይኸውልህ ግራህን አይተህ ቀኝ ግራ በዚህ በኩል ነው። ጤነኛ አይደለህም እንዴ አንተ ልጅ? ታስገጨኝ ነው እንዴ? ታስገጨኝ ነው እንዴ? ቆይ ደከመኝ እና ዘረኝ እንዴ ዘረኝ ሳትወልድ ብላል አይ አረ እንቁላል ቀስ በል እንዴ! ሶሎት በመሩ የእንቁላል አባቱ ነው። አዎ፣ እንኳን ደህና መጡ። የምለው ይሄን ልጅ ግን እንደ ቤተሰብ እንደሌለው ሱቲ ማንገላታት ጥሩ ነው። የእናቱ ጡት እኮ በወጉ ጠብቶ አልጨረሰልኝ። የማልወቀው እየበልከው እንዴ! አስር ጊዜ ወለጃ እንጠያለሽ በላሁ ግን ጥሩ ነው። አለፋችሁ እንጂ ከዚህ በላይ እንደ ቆሎ ኃይል እንደው የልጆት ነገር እኮ ግራ ገብት ቢለን እኮ ነው ልጆት እልም ያለ ድንጋይ ራሱ ድንጋይ ራሱ አው ድፍን ኮብልስቶ እንዴት እውነት ነው። አይዞ እንቁላል፣ አይዞ አይዞ አይዞ። እሺ እዛ ላይ እንቅልፍ ክፍል ውስጥ እኮ ገባ መተኛት ነው። እሺ ገባ ዴክስ ላይ መተኛት ነው። እኛ እኮ ግራ ገባን እኮ ይሄ ነገር እና ጀዝባ ነው፣ እልም ያለ ጀዝባ ነው እንዴ። ይኸውልህ በምህር አንተ ሰዳጅ እኔ ሌሊቱ ሙሉ ቀጤን ታስቀመው ነው ማሰጠ እንዴ? ዞር ባላ ዞር ማጫት ትኩስ ትኩስ ትኩስ እንዴ? አዎ ምን እንደው የት ልሂድ ነው የት ልሂድ? እኔ የመሰሉ አባት ትኩስ ጫት እኔ የመሰሉ አባት ለምንድን ነው እጀ ሰባራ የምታረጋት? አሁን በምን አንተ ይህንን እድል ማን አገኘ? አንተ ዙር ባጫት እየቀምክ ዙር ባጫት እየቀምክ እንደምታንቀላፍ ቆይ በግድ ነው በቃ ቆይ ቆይ አሰዳድ በእውነት እርስዎ ትልቅ አባት ምን ላድርግ? የአባት ለፋሲለኝ የአባት እርሱ የአባትነት ርዕስ ነው። ነፋስ ይለኝ ምን ላርግ? ምን ላርግ? እኔ እኮ እንደው እኮ የእርሱን እኮ ኃጢአት እኮ አሁን እኮ ሲነግሩኝ እኮ የእርሱን ንፋስ የእርሱን ኃጢአት እኮ መናገር እኔ በቃ ሰቀቀኝ፣ ተሳቀ ይኸውልዎት። አሁን ሌላው ደግሞ እሺ፣ እሺ፣ ይኸውልዎት፣ አይዞ፣ አይዞ እንቁላል እኛ ለተማሪዎቻችን የወደፊት ራዕይን ታሳቢ በማድረግ ይገርሞታል sexology የሚል ኮርስ አለ። ለምን ሴክሶሎጂ ምንድን ነው? አዎ ሴክሶሎጂ ማለት ተማሪዎቻችን እንዴት አድርገው ነው ወንዶቹ ሴቶቹ የሚጀነጅኑት? እንዴት አድርገው ነው ወደ አልጋ ወስደው መምህር እንቁላል ይህን ማታውቀው ምን አለ ከኔ ብትማር? ምን አለ ስንቷን ሴት ነው እያመጣው አንሶላ ላይ አልጋ ላይ ጉድ ፈረግ አልተራቀቀም። አንተ ከሳቸው እንኳን I kill him. Hit him. I kill him. I kill him. I kill him. I kill him. I kill him. I kill him. I kill him. I kill him. I kill him. I kill him. እኔ ሳስበው እርሶ ወደውት ነው አሰርተውት ነው ነገር እንደው የሆነ እንደው ብየዳ ቤት ነገር እንደው በብረት አሰርተውት ስነሳ አገኘሁት እንደው ቁጭ ብሎ በቃ አምላክ ሰጠኝ ብዬ አለሁ። ሌላው ደግሞ ከሁሉ ይሄ ሲሆን ከሁሉም እኔ በእውነት እኔ በጣም በዚህ እድሜ ብዙ ተማሪ ብዙ ደደብ ተማሪ አይቻለሁ። እንደሱ አይነት እንደሱ አይነት እንደው ይሄ ኩንታል ደደብ እኔ አጋጥሞ እንዴት ቢሄድ ምን ማለት ነው ስለው አንዴ መስኮት መስኮት፣ አንዴ ወንበር ወንበር፣ አንዴ አይኔ አይኔ እኔ የለም ስለው ሰማይ ሰማይ በእንግሊዝኛ ፒር መታያቀው መምህር ተወኝ የምር ነው። ቁላ አታውቀውም? ተናገር ምን ማለት ነው? ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ ልጅ እኮ ከየት እንዳመጣው እኮ ገባኝ። እርስዎ ጋር የሌለ እውቀት ከየት ይመጣል? ምን ነው ፔን ማለት እርሳስ ነው። እና ምን ሊሆን ነው? የት ነው ፔን በእርሳስ ነው? እና ምን ሊሆን ነገረኛ? ፔን ማለት ሚስማር ማለት ነው። ሚስማር ነው። አዎ ይገርታኛል። ተሻሽሎ ነው ማለት ነው። እሺ ይሁን። ሚስማር ማለቅታለሁ ወይ? ወይ ሚስማር ማለቅታለሁ የሰፈር ጨዋታ አንወጣም። ሰምተሃል? በእናትህ እንዴ! አትወጡም? አንወጣም እንዴ!